E a acampada hoxe que empezamos aquí o Comité de Folga eh, de Justiza e máis que se van a sumar o resto das traballadoras e traballadores que irán chegando e está acordada polo propio comité por unanimidade, acordouse a semana pasada precisamente en resposta a ese levantamento, a esa espantada da xunta e para que vexan que temos efectivamente eh, vontade de, de diálogo, non? entón no momento que queiran, só nos teñen que abrir a porta para poder retomar as negociacións no punto en que quedaron que un punto que, vamos, que si eh, efectivamente en vontade, se hubiera estado rematado esta semana pasada. Pois as diferencias esenciais, a verdade é que mm, apenas existen, digamos, non? Eu creo que nos se chegou un acordo por parte da Xunta por, en, por encabezonamento deles, porque agora mesmo estamos a falar dunha diferencia eh, de 12 euros a repartir en 3 anos, vale? Entre, entre todos os corpos. entonces eh, non existe tal diferencia. Eh, efectivamente, nos o que queremos tamén é, eh, neste acordo, unha cláusula de revisión que a propia Xunta eh, ofrece e queremos que esa cláusula de revisión evidentemente se unha garantía de futuro deste acordo, de que non haxe un conflito dentro de 4, 5 ou 6 anos eh, por estes motivos nosa esperanza incluso era de que te lo solucionado xa antes de, de ter que montar o campamento, non? Entonces, mm, eso para, para facer, invitalos a esa reflexión e, e, e mostrar eh, que estamos aquí para entrar no momento que queiran e, e xa digo, o, hai que darse conta que o Conselleiro eh, llevaba un mes dicindo non? Que, que pedía reflexión ás traballadoras de, da Justiza e das organizacións sindicais. Eh, esa reflexión fixémola, esa contraoferta, esa proposta definitiva que el comité puso encima de la mesa es esa reflexión. Entonces, ahora solo le queda reflexionar a él, que poco tenga que reflexionar ante ese documento.